qanday qandaysizlar? Zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Do'stlar, bitta video ko'rib qoldim bugun. Qanaqangidir bir iflos bir bola otasini urayotgan videosini ko'rib qoldim. Tavba qildim. astag'firlo Bunchalik ham bo'larmi bola degan. E, o'ylib, o'yil bitguncha. O'yil. Otangni otadan himoya men yomon ta'sirlandim sen qanday bu dunyoda bir yer ko'tarib yuribdi seni men tushunmadim seni nima uchun otangni urasan ablah eshakdan bo'lgan sen kunta haromsan sen iflos sen nima shunchalik pastkashmisan iflos otangni shunchalik urasan maraz putinga barmoq ursa pul bo'lmaydi otangni shunchalik urasan maraz ey do'stlar shunday bolalar bor ekanda aziz do'stlar videomiz yoqqan bo'lsa layk bosib подписаться bosib qo'yishni unutmangizlar o'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringizlar xultimiz men bu videoni ko'rib yomon ta'sirlandim qani edi mening otam bo'lganda boshimni ko'tarib yurardim lekin bundaqalarga qayfda taniyman shuncha uraman shunchani faxrlayman hmm, shuncha bir bezor bo'lasanmi otangdan qaysi bola otasini uradi qaysi bola hmm. ha mayli do'stlar sog' bo'lingizlar omon bo'lingizlar videoni oxirigacha ko'ringizlar boshlanasiz omon bo'lsin Иди нахуй, заебал уже, блядь. Kolxo'yingizni boylab qo'yaman hozir. nima qildim Jim o'tiring undan ko'ra. mana kim o'zini olib topolmayapti Kerak emas o'yda kalish. Qo'yda hech kim kalish kiymaydi. ikkala jim bor bo'ldi hozir Ha, nima?